Всем привет! С вами снова я, Никита Карамов, а это значит, что вы смотрите «Едем нах Дойчланд». В этом цикле видео я расскажу вам о Германии, ее достопримечательностях и интересных местах, которые можно посетить. Это нулевой или пилотный выпуск проекта. В этом видео я расскажу вам о пути из Казани в Брауншвайг через Москву и Берлин. Брауншвайг, он же Бронсвик, Брунсвик или Бренсвик, крупный город Северной Германии на юго-востоке федеральной земли Нижняя Саксония. Является вторым по величине городом Нижней Саксонии с численностью населения около 247 тысяч человек. Ну что ж, самое время начать наше путешествие. понедельник, 15 сентября, наш поезд отправился со станции Казань-Пассажирская в направлении Казанского вокзала города Москвы. На следующий день мы уже прибыли туда. После высадки нам предстоял трансфер в международный аэропорт Домодедово. Естественно, никакого автобуса или лимузина не было. Мы просто на метро доехали до Павелецкого вокзала и уже оттуда на аэроэкспрессе до самого аэропорта. Дальше следовала быстрая регистрация и очень долгое ожидание с постоянной сменой гейта, небольшой задержкой рейса и ужасными ценами в магазинах аэропорта. Одна полулитровая кола стоила 90 рублей. В конце концов, нас посадили на самолет. Перелет длился 2 часа 10 минут. За это время нас накормили одним холодным, но очень неплохим бутербродом с ветчиной или сыром, на выбор. За дополнительные и очень большие деньги можно также было приобрести люксовую еду или же простую еду из магазинов типа мармеладки, киндер-сюрпризы, печеньки и так далее. После прилета в аэропорту Берлин-Тегель нас встретили наши битроеры, то есть сопровождающие, и мы поехали на автобусе в Брауншвейг. Все бы ничего, но поездка длилась почти 3 часа, и в это время делать было абсолютно нечего. По приезду было уже темно, и как только моя принимающая семья забрала меня с Уйропа плац и привезла домой, я завалился спать, чтобы не проспать завтрашнюю экскурсию, о которой я вам расскажу в следующем выпуске. А на этом нулевой или пилотный выпуск «Едем на Deutschland» заканчивается. Подписывайтесь на Никей ТВ и ставьте лайк, если вы хотите увидеть больше выпусков моего проекта. Всем спасибо, что смотрели. С вами был я, Никита Карамов. Пока!